This is it mga kaprobinsya ng vlogger yung ating niluto na puso ng saging may karne ng manok kaya so kita test po tayo kakain na po tayo mga kaprobinsya ng vlogger Ayan, kita nyo umusok-usok pa so kain na po tayo lamasin lang po natin sa asin yung ating puso ng saging bago natin siya igisa so, ano lang po ito mga kaigo patalimaga na uh, ah, isang pigaan lang to basta uh, ah, lamasin nyo lang maigi ganyan kanina punong-puno ng ating lalagyan. Ngayon, tatapirangot na lang dahil nalamak na natin sa asin. Yan. So, kasunod po nito, hugasan natin. And then, mag-prepare tayo ng ingredients. So, kita-kits po tayo mamaya mga kaprobisyanong vlogger. Bye-bye! Ito na po siya mga kaprobisyanong vlogger, yung ating napiga. Yung nalamas natin sa asin na puso ng saging. Ayan. So, ganyan na po siya karami dati kanina alam mo, dami-dami. Malamak na po natin sa asin yan. Ang kasunod po niyan, maggigisa po tayo. Ito po yung pinagpigaan ko. Yan. Kita niyo po, yung kanyang dakta. So, ngayon, mag-prepare tayo ng ibang ingredients mga kaprobinsya ng vlogger. So, kita-kits po mamaya. So, ito na po mga kaprobinsya ng vlogger yung ating simpleng ingredients sa ating lulutuing puso ng saging na may manok. Ito po yung ating ingredients, bawang, luya, sibuyas, siling labuyo, and then peppercorn or paminta, and then seasoning granules. Ito na po yung ating puso ng saging, and then yung ating manok. Ayan. Malinis na po yan at may asin na po yan. So ngayon is magpapainit na po tayo ng ating kawali at tayo po ay magigisa na. So kita-kits po tayo doon sa kusina. Bye-bye! Ayan mga kaigapataki magana. So nandito na po tayo sa ating kusina at nagpapainit na po tayo ng ating kawali at mantika. Unang ilalagay po natin dyan pag mainit na po yung mantika is yung ating bawang. So, ganito na po yung bawang natin. Isusunod po natin yung sibuyas. Sa sibuyas, susunod po natin yung luya. At ating ay anong sakit ng talsik tiisin mo ayan kuya po ang kasunod mga kapatid siya ng kulikado panghuli po natin yung natin yung sili isa lang po ng isa hanggang sa masutay yung ating mga uh, individual ating chicken. Ating chicken. Masasalat po natin na at medyo nagiba na yung texture ng ating chicken or ng manok. Saka natin iyahalo ngayon yung ating puso ng saging. Then, tatakpan po natin ng mga ilang minuto. Pabalikan po natin yan. Isay lang natin itong ating manok at pagkaluto at pagkaluto ang texture niya. Next, na binihalo, ito po ng saging. Tatakpan po muna natin. Balikan natin. Ayan mga kaprobinsyonong vlogger, so nag-iba yung texture ng ating chicken. So ang gagawin po natin ngayon is i-remove natin yung chicken. Lalagay natin sa isang pinggan. Ayan. Baka natin po ibabalik yan mamaya pagka ano na natin yung ating puso ng saging. Ayan. I-remove lang natin siya. Lalagay mo natin sa isang pinggan. Ayan. Ayan. Ayan. So, ito na po siya mga kaprobinsya ng vlogger. Mamaya, ibabalik po natin yan. Ngayon, next natin yung ating puso ng saging. Ayan, halo na po natin. Ayan, kita natin muna na yung ating puso ng saging. Ito na po siya. Ayan simple lang po yan. Asin, herb, yung takas ng ilagay yung ating chicken. Then, maglalagyan natin ng sili. Tapos niyan, lalagyan na rin natin ng paminta at saka suka. So, hahaluin muna natin. So, ito na po siya mga kaprobinsya ng vlogger. I'm back. Ngayon, lalagyan na po natin ng suka. Pichisip, mga kaprobinsya ng vlogger, yung ating niluto. Ito ng kaling, na may isang kaling mo. So, ready to serve. Let's get it on! Pichisip, mga kaprobinsya ng vlogger, yung ating niluto na puso ng saging, may karne ng manok. Kaya, tayo. Kakain na po tayo mga katulisan ng vlogger. Kita nyo, musok-usok pa. Kain na po tayo. Hi, what's up mga kaigop? So, kakain na po tayo. Ito na po yung ating repair na ating ulam. Total. Yung puso ng saging with uh, chicken meat. Papangalanan ko po itong Archie Igop ala puso ng saging with chicken meat. Ayan. Mga kaprobinsyan vlogger. Ito na po siya. So, tikpan na po natin at kain na po tayo. Let's go! Papakita ko po sa inyo ang ating pagkain ng probinsyanong vlogger. Ito na po siya. Alright, kain tayo. ừ. mà lá phà ừ. Ừ. bớt. Yummy. Dạ, mình đồ tabang pero okay lang madali lang mag-adjust kaysa mapasobra pero all in masarap and then lutong luto yung suka kumagat na kumagat doon sa din ng manok at saka doon sa unang saging ano mm -hmm. tapos kala ko sunog ay nanood pero hindi, ang ganda, nagmantika siya ay makita nyo bayan, masasagot pa kami mantikaya. Perfect. Sarap. Saka yung karne ng manok. Oh. Kasi inuna natin siyang ginisa ah. bago natin siya binalik uli. So, sarap. Try nyo pong lutuin to sa inyong mga tahanan. Kung gusto nyo pong malaman kung ano yung mga ingredients Nandyan po sa baba, sa description box, nakalagay po dyan yung mga ingredients. So, takits po tayo sa next vlog. So, nandito lamang po, kain tayo para ma-enjoy natin. Bye-bye! So, ayan po mga kaigapataking magana. So, nakita nyo po yung ating niluto ngayon na puso ng saging na may chicken meat o yung karne ng manok. So maraming maraming maraming salamat po sa nanood at sumama sa aking journey at sa aking cooking skills. Sa mga nais pong magluto po nung pinipare ko na lunch, napakasimple lang po siya at mura lang po yung magagastos po ninyo at yung mga ingredients po is hindi po siya ganun kamahal at simpleng ingredients lang ilang ingredients na parang ano lang uh, yung recado natin parang apat lang yata yun so sa mga nais pong magluto nito nandyan po sa description box yung ating mga ingredients And then maraming maraming salamat po. Kita-kits po tayo muli sa ating susunod na mga video uploads. And then sa mga po hindi pa nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, pakihit nyo na po yung notification bell. Please like, share, and comment down below para po maging updated po kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. Ring the bell. Ayan. Maraming salamat po. Bye-bye.